Education सेवारो म कल्पना सुब्बा म जमुना सुब्बा आज चाहिँ हामी मुखबाङ दुईजना च्यालेन्ज लिएर आएको खानुमा चिकन लोकल चिकन आफ्नै घरको घरकै काँक्रा वा चिपा घरकै तोरीको साग अहिले बजारको सुँगुरको मासु घरकै खोर्सानी घरकै काँक्रा घरकै काँक्रा सबै घरकै इन्जोय हामी चाहिँ खानु चल्यौँ तपाईँहरू सुरु गर्नुहोस् है ब्रिड गर्न आउनुहोस् प्लिज मासुसँग भात खाइन्छ मजाले यो क्यामेराम्यान र यहाँ छेउछाउमा बस्नेहरू चाहिँ ढाडिसकेर बसेको हो पिरो नहुँदैन नेक्स्ट सुमैको उो मठन हरारा सुनमैको उो मठन हरारा वरनेको जुर्पी पल हर वरनेको जुरपी menurut gua gitu fry gua adalah Oh, enggak bisa Untung aja. Kakak, Mbak. Mbak. कसले छिटो खाइसक्ने अनि मुखमा भनेको कम्पिटिसन हुन्छ होइन नि i am done the करतणिहारा Não é mesmo? Mas nunca vamos lá. 嗯。 सकेँ मैले यसलाई सकेँ तर मासु डल्लै मैले अलिकति खान सकिनँ मासु डल्लै Un barrio nada. 我讲。 said. 섭섭하다고 응, 매운가? 다 재밌게 간다. दिलविलाई सँगै बाँचौँ माया हजुर दिलविलाई सँगै बाँचौँ माया हजुर सुन्दैको कालो मटर हरा मर्ने Thank you. Enak sakit dari masuk dulu ya. Mau masuk dulu ya. Yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, Und bei dir nachher. Gott, wir haben. सधैँ म जित्थेँ यसमा चाहिँ यसले जित्यो यसले अलिक धेर अनि मैले चाहिँ अलिक खानु सकिनँ यसको तर चिकन सुप चाहिँ मैले खाइसकेँ यसले चाहिँ रा अब चाहिँ कमेडी गर्छ यो गरी गऱ्यो नि खा खा 음. 적당해? 진짜 그래서 지금 나 많이 그래도 어디 못해서 응. 사이 뭐랑 같이 맛있 Thank you so much for watching Thank you so much for watching we We'll back in next video next video Thank you so much subscribe, check it, Inspiration Channel. We'll back for you. Thank you so much.